大家好，我是 Canny 杨。今天讲座的主题是加拿大联邦自雇移民项目到底是不是个坑？在今天的视频里，我会为大家正本清源的介绍联邦自雇移民这个移民项目，彻底澄清所有关于这个项目的误区，提供史上最全的自雇职业清单给大家。同时，我还会为大家举例介绍我在加拿大日常生活当中碰到的各种各样的成功的自雇人士的案例。 相信大家在看完今天的视频之后，对这个移民项目的要求清清楚楚、明明白白。如果您在看完今天的视频之后仍然有任何疑问，欢迎您在视频下方留言给我，每一条留言我都会及时阅读和回复。为了把这样一个富有争议的移民项目讲得清楚明白，我创作了迄今为止最长的一个视频，长度超过一个小时。如果您没有足够的时间一次完整的观看这个视频，推荐您在第一时间订阅我的频道。 这样，一方面您可以后面很方便的找到我的视频继续进行观看，同时后面我有新的视频发布的时候，您会第一时间收到通知。我的视频是通过 YouTube 和哔哩哔哩两个平台进行播放的。如果您是通过 YouTube 进行观看的，您可以点击视频画面右下角进度条上方我的头像进行订阅。如果您是通过哔哩哔哩进行观看的，您可以点击视频画面右上方的订阅按钮进行订阅。 其实网上讲加拿大联邦自雇移民这个项目的这个视频啊，或者是文章都已经挺多的了。但我基本上看下来呢，大部分呢都在走两个极端啊，一个是吹啊，就是基本上这个项目很简单啊，符合条件的人很多啊，只要你不管你以前是做什么工作的，比如说你呃，你去这个抖音上、小红书上，你开一个这个微博啊，开开一个开一个视频博客。 然后你你你做一个这个博主啊，然后你做上两年，你就可以符合联邦自雇移民的条件，可以申请移民来加拿大了啊。那么到底是不是真的是这样？当然这种说法呢有它的合理性，但是是不是真的就那么容易呢？那么我们今天要仔细来看一下。那么另外一个极端呢就是黑啊，一味的黑。首首先一开始呢就说这个加拿大联邦自雇移民是加拿大移民当中。 这个所有项目当中的一个大坑，一个超级的大坑啊！然后轻易不要往里面跳啊！基本上这个这个门槛非常非常的高啊。他说的也非常的也听起来也非常有道理啊，就是说可能全世界每年啊，这个联邦自雇加上联邦的这个 SUV 这两个项目加起来一年全世界只有几百号人啊，只有几百个这几百号人申请。那么以此得出来一个结论，单独这个联邦自雇移民这个项目呢？ 这个门槛非常非常的高，符合条件的人非常非常的少，凤毛麟角。如果你不是人中龙凤，你基本上就不可能符合条件，是吧？然后这个，那么这个这个说法有没有道理呢？我们今天通过我们今天的讲解，我相信您会有一个清清楚楚啊、彻彻底底的认识。那么我个人呢，其实提到联邦自雇移民这个项目呢，我个人其实还蛮喜欢这个联邦自雇移民这个项目的，所以我做了很多的工作，也做了很多的研究。为什么呢？因为 我觉得可能我跟这个联邦自雇移民的这个受众的这个申请人呢，可能比较有共同点哈。我觉得我们可能大家都是靠自己的这个技能吃饭的，说白了就是可能通俗一点说就是靠手艺吃饭的是吧？所以，我我我可能我我觉得可能我跟这个联邦自雇移民的这个申请人比较有共同点。那为了达到我们今天说能够正本清源，能够从根儿上把这个联邦自雇、加拿大联邦自雇移民这个项目呢。 讲得清清楚楚、明明白白啊，让大家既不要掉到坑里，也不会说，哎，明明是可以符合条件申请的，但是却错过了啊。那么我们呢，还是呃，使用我们的三件法宝啊。第一个呢，我们要清清楚楚地讲一下这个移民法的相关的规定。那么第二个呢，我们会讲相关的一些事实，同时呢，我们会在中间使用我们的逻辑的分析啊。 然后对这个具体的法律的条文也好，规定也好，还有事实也好，我们会做一些发散性的思维啊。那么首先呢，我们今天在讲法律的时候呢，我们首先从我们的移民法的根本性的法条来讲起。嗯，那么大家来看一下移民法 IRPA 第三条第一款啊，这个条款呢是规定了我们移民法的一个整体的根本性的一个目标。它的目标呢有两点，第一点呢，移民法的根本目标呢是允许加拿大。 去通过移民啊，来追求这个社会文化和经济利益的最大化。第二个目标呢，是丰富和加强加拿大社会的社会与文化的结构啊，丰富性啊，同时呢，还能够尊重联邦制、双语。 以及加拿大的多元文化的特性。那为什么要讲这个移民法的这个根本的这个目标呢？道理很简单，大家刚才已经看到了其中的一个目标啊，其是其实是这两个目标，那么都是要追求加拿大要追求这个最大化的这个文化的这个利益，通过移民啊，那么同时还要丰富和加强加拿大社会的这个文化的这个结构构造啊，丰富性。那么。 怎么样能够达到这一点呢？你说我们现在加拿大的这个移民项目是吧？经济类那毫无疑问就是为了追求经济的利益。那么，那么家庭类呢，也是为了追求一部分的这个社会的这个利益。那么可是文化的这个利益怎么来追求呢？道理很简单，主要可能就是通过我们的联邦自雇移民来达到这个目标。那么，当然我们知道这个移民法已经规定了我们这个这个这个追求的目标是通过这个。 呃，联邦自雇移民来达到这个目标的，但是联邦联邦自雇移民呢，它在我们的这个移民法当中的这个移民类别的大类的划分里面，还是属于经济类。那么我们来看一看移民法对于经济类的根本性的一个规定是怎么样。IRPA 第十二条第二款啊，它规定了一个经济类移民的一个根本性的一个呃指导方针。那么就是说，基于这个外国人他如果有能力，可以在加拿大呢。 呃，自给自足啊，经济上实现自立，那么他就可以作为一个经济类的成员啊，移民到加拿大来。所以从这个规定，我们就可以看得出呢，这个加拿大联邦自雇移民啊，和许多其他同样的经济类的移民一样，技术移民、投资创业移民、商业类移民等等等等，呃，它的根本性的一个指导方针都是一样的，那么就是要能够。 在加拿大实现经济上的自立啊，那除了这个根本性的这个这个要求以外，那我们来具体看一看加拿大联邦自雇移民有哪些它具体的要求。移民法 IRPA 第一百条第一款啊，它规定了。那么为了达到我们移民法 IRPA 第十二条第二款的这个目的呢，那么自雇人士啊是指的他可以在加拿大实现经济上自立的一个能力。那么他通过什么呢？通过 自雇的这样的一种方式，那么这个方式呢，指的是 IRPA 第八十八条第一款的一个规定。八十八条第一款呢，自雇人士的意思是说呢，一个外国人他具备相关的经验，同时呢，他又有倾向和能力，能够在加拿大呢进行自雇，并且呢，能够给加拿大带来一个杰出的贡献啊，对某个特定的经济领域内。 那么看到这一条呢，大家其实就能够很清楚的，呃，能够明白说，自雇人士要能够符合自雇人士的定义呢，它必须符合三个要件的要求。第一个要件呢，是它具备相关的经验；第二个要件呢，是它能够，呃，有倾向啊，有能力能够在加拿大实现自雇；第三个要件呢，是它能对加拿大的特定的经济活动呢，能够做出杰出的贡献。那么其实大家可以看得出来，这三个要件里面其实分得很清楚啊。 第一个要件是说你有相关的经验，那么这个这个这个要件无疑是向后看的，就是你在申请的时候你一定要具备相关的经验了。那么另外的两个要件就是说你有倾向和能力，嗯，在加拿大进行自雇，同时呢能够给加拿大的特定经济活动做出杰出的贡献。这两个要件呢是向前看的。 啊，那么其实这个因素呢，就很好的说明了这个加拿大联邦自雇移民为什么在行业里头是非常，呃，受争议的一个点。有的人说可能它非常的容易，因为可能这个稍后我们会详细介绍一下这个什么叫相关的经验啊，因为可能符合这个相关经验的这个要求的人呢并不少，但是呢。 通过，那么你你在申请的时候，你光符合相关的要求，并不能直接得到批准，对吧？你还要同时符合另外两个向前看的要件，就是你要能够证明你的这个呃倾向，你有这个倾向，你有这个能力，能够在加拿大实现自雇，同时你还能给加拿大的特定的经济活动做出杰出的贡献。那么 很多人啊，同行，尤其是比方说，我可以负责任地讲，国内的没有牌照的移民中介，没有一个人可以把这件事情讲得清清楚楚。道理很简单啊， <laughs> 他们没没有一个人连这个证据标准的概念都没有讲清楚，是吧？我在之前专门做了一期讲座做。 做证据标准的这个这个这个这个这个这个这个讲座，那为什么我要做证据标准这样一个看起来非常专业的这个讲座呢？道理很简单，其实大家就就会发现，通过我的讲解，大家就会能够体会到证据标准这个概念在加拿大的移民申请体系当中的应用，真的是每天都能看到，每天都要用到，是吧？所所以，那么刚才这我在证据标准的这个讲座里面也提到了，那么。 这两个要件是向前看的一个概念，那么向前看的一个概念，将来还没有发生的事情，那你怎么能够证明你能够达到这个标准呢？是不是？这就要要要用到我们证据标准的这样一个概念。所以，实事求是的讲，国内没有牌照的移民中介，没有一个人可以把联邦自雇移民讲得清清楚楚，做得明明白白，这是毫无疑问的。那么，即使是加拿大的持牌移民顾问里面，能够把这个东西讲得清清楚楚、明明白白的人也非常非常的少。 啊，为什么呢？道理很简单，我在前期的讲座里面讲到，其实加拿大现在现存的持牌的移民顾问里面，大部分啊，尤其是华人的持牌移民顾问里面，大部分他们是早期拿到牌照的。那么这个具体的历史呢，大家可以看呃我之前讲过的另外一个就是关于怎么样甄选队友的这样的一个讲座的视频里面提到的这个历史的故事，我这里就不展开了。呃，当然这也是为什么就是另外有有有有有有很多人他们这个在在。 申请人其实已经满足了第一个要件，就是他们已经具备了相关经验的相相关经验的情情况下提交了申请，但是却最后又被遭到了拒绝。那么往往是最后的后面的两个要件出现了一些问题。那么后面的这两个要件呢，其实更多的不是说你申请人能不能符合这个条件，而更多的可能是在于你找的这个移民顾问、移民中介，他能够在多大的程度上帮到你。第一，他能不能够清清楚楚的搞明白这个要求到底是怎么样的？ 那么第二，他能不能够结合你具体申请人的具体的情况，给您提出有实质意义的帮助和指导？那么第三，他能不能够通过对具体申请人的具体的申请材料进行合理的组织、充分的准备，能够在移民官的面前桌面上，能够基于在 balance of probabilities，也就是 more likely than not 的这个证据标准上，能够说服移民官，这个申请人他能够。 在加拿大有倾向、有能力进行自雇，同时还能给加拿大的特定的经济活动做出杰出的贡献。那么，其实道理就是在这里。那么，为什么说可能会有的人会会黑他？因为可能大部分人都会折在后面这两个要件上。那么，接下来我们先来看一下这个第一个概念，第一个要件相关经验具体指的是什么？还是第八十八条第一款啊？一个自雇人士的意思是说呢？ 他有两年的一个经验啊，在什么样的一个区间段内呢？在这个提交申请之日开始的前五年，同时呢，还要在这个申请做出结果的前五年里面啊，有两年的自雇经验。那么什么样的两年的自雇经验呢？第一种情况，如果他的这个经验是在文化活动、文化领域内的，那么他有三种可能选，他有三种情况。第一种情况是。 两个一年的自雇的经验，第二种情况是两个一年的参加世界级文化活动的经验。那么第三种情况就是前面两种情况各有一年，这是在文化领域的这个情况。如果是在体育领域，运动员那么他也是一样，他有两个一年的自雇经验，或者是有两个一年的参加世界级这个体育活动的这个经验，或者是。 两者的情况各有一年，那么看到这里，大家其实就能够明白，其实绝大多数的这个移民中介和 <laughs> 和持牌的移民顾问，他们不但没有搞清楚向前看的那两个要件到底应该怎么样来操作，可能很多人连向后看的这个要件都没搞清楚。刚才已经能够看得到，大家在通俗的讲法说，我们都是说你有五年里面有两年的自雇经验，这里面就有几个点，第一个点呢就是这个。 五年的这个周期怎么计算的问题？那么刚才已经看到了，这个五年的周期呢，是首先是从你提交申请之日往前推五年这样的一个时间段内，你要有两年的一个经验。那么同时呢，这个五年的这个时间段它还没完，它还是继续往前滚动的，一直滚滚滚滚滚滚到你的这个申请有结果的这个时候。 啊，那比方说今年是二零二二年，那么我们往前推五年就是一八一九二零二一二二，对吧？那么一八年、一九年，假如说有一个申请人，他有两年的自雇经验，然后他就现在来提交申请，可是他从二零年的时候开始，他就已经没有自雇经验，他不再做这个文化领域或者体育领域的这个自雇的事情了。那么你现在提交的申请，假如说我们能够很快的准备材料，我们马上提交上去了，那么 OK，我们符合了第一个条件，就是在我们申请之日起往前推五年里，我们有两年的一个自雇经验。 但是，由于现在的自雇这个这个联邦自雇移民的审理的周期比较慢，但当之前正常的时候，它也没有特别的快，它也需要一年多，至少需要一年多的时间。现在可能官网给出的数据需要三年的一个时间，三年左右的一个时间。那么在审理的三年左右的一个时间周期里面，那么等到他过了两年的时候，他前面那两年就已经不在五年的这个时间范围内了。那么这个时候呢，他还能符合具有相关经验的这个定义吗？ 显然它已经不符合了，是吧？所以很多同行可能连这个这边的概念都还没有搞清楚，这是第一个很容易混淆的一个误区。那么第二个很很很容易混淆的误区是什么呢？我们刚才也看到了，这个定义里面讲的其实不是两年啊。那么虽然概括来讲，我们说的是五年里面两年，但其实它并不是 exactly 的两年。它是什么意思呢？是两个一年。这里边的分别是什么呢？ 这两个一年指的是这个一年是连续的，道理很简单。有的人可能，比方说做做，比方说有的这个这个这个音乐人士，他可能是不管是弹琴还是唱歌也好，他可能每年比举个例子啊，他在一年里面他有半年的时间，他可能是在各个地方做演出，在酒吧里做演奏或者是驻唱或者是怎么样，他就靠这个靠这个这个这个这个养家糊口，但是。 可能由于种种原因，他可能在当地，他可能是有季节性的啊，他可能一年里面只有半年他能有足够的收入能够养家，或剩下半年他他没钱赚，他怎么办呢？他可能比方说他去送快递、送外卖，是吧？那么可能他每年他就是有六个月的时间是在做文化领域的自雇，然后有六个月的时间是在送外卖，然后他每年如此，每年如此，那么连续五年，那么大家可以算一下，五年五六三十，他五年里面他其实有两年半的时间他是。 累计有两年半的时间，它是符合这个自雇经验的要求。可问题是，它不是两个一年的时间，它是五个半年的时间。那么其实这一点上来说呢，它也不符合我们联邦自雇移民的这个定义的要求。那么这个呢，就是很容易搞混淆的地方。所以其实谈到这个地方，很多时候就是很多同行他们可能会做出问题来了之后，他们可能会往往会，比方说被拒了，提交上去之后被拒了，他们会怎么跟客户解释呢？我发现很有意思的就是。 大绝大多数的这个同行，他们不太会说，哎呀，不好意思，这个是我自己的问题，我可能没有搞清楚这个要求是什么，我把您的案子做砸了。这个我觉得这个可能对于很多人是一个非常非常困难的事情，就是明明是自己犯了错，但是他没有办法去跟客户争，他会找什么理由？他会找说，哎，这个移民官是个新来的，把你给拒了，他没经验啊。然后或者是说，哎呀，最近这个这个项目啊，比方说旅转学啊，百分之八十都拒签了，他会找这种理由啊。 那么，这个就就我我我我对我对我对我来说，我觉得非常非常有意思的一件事情。那么，实际上包括旅转学是不是也有很多很多的疑问？那那那我后面可能会专门做一期讲座来讲这个事情。那么，呃，所以从这点上来讲呢，大家就可以看得出，关于相关的这个经验啊，也有这么多的误区啊。那么，解清解释清楚了这个相关经验的这个要求，我们再来看一看什么叫做特定经济的领域的活动。那么还是 LPR 第八十八条第一款啊。 特定的经济活动对于自雇人士来说呢，指的是文化活动、体育运动，或者是呃购买和经营一个农场。那实际上，从二零一八年的时候开始，加拿大移民部长已经通过部长令的形式呢。 暂时终止了这个农场的这个这个方向的这个联邦自雇移民的项目的这个申请啊，一直到现在都没有再开过。我估计未来短期内也看不到什么开放的希望，所以这个农场这个这个方向我们就不讲了。我们主要是讲这个文化和体育呃领域的这个这个自雇活动。那么其实这个呢，就牵扯到一个 NOC 的认定的问题，就是职业类别的认定的一个问题。因为之前我们我们讲过这个加拿大的国家职业分类系统的这样的一个概念。 那么加拿大的所有的职业活动都在这个 NOC 的这个系统里面可以找到匹配的这个这个职业类别。那么，所以我们在解决这个特定经济活动的这个概念的时候呢，我们使用的就是这个 NOC 的这个概念。那么我在网上还没有看到有任何一个人同行能够说把这个。 完完整整的符合联邦自雇移民的所有的职业类别，能够讲得清清楚楚、明明白白的。那么今天我在这里呢，为了达到把这个联邦自雇移民彻底讲明白、讲清楚的这个目的呢，我整理出了所有符合加拿大联邦自雇移民的职业的类别，总共有三十个大类。那么，呃，非常多，我就不能一个一个讲了。我会把完整的翻译过的中文的职业的类别呢。 写在我们这个视频的下面的留言区里，大家可以有空的话对号入座。那么必须要指出的是，你符合了你的工作符合了这个职业类别，只能是说它符合了特定经济领域经济活动的这一个这半个要件啊，因为它还有另外半个要件是要做出杰出贡献。那么只能说你符合的这半个要件，那么你其实还要符合其他的两个半要件，你才能够。 来申请这个联邦自雇移民哈，那么这一点是非常非常重要的，并且呢，我呢在列出这个职业类别的时候呢，我可能只能大概做一个解释。实际上，关于这个职业类别如何的判定呢，大家可以参考我前面做的这个加拿大国家职业分类系统 NOC 的这这一期的视频的讲座的内容啊。那这它还是一个比较复杂的一个过程。那么。 呃，这三十个大类的这个职业我就不一个一个介绍，但是我可能会选择其中相当一部分啊。大家可能因为，比方说大家对于这个音乐家啊、摄影师啊、这个运动员呐、教练员啊，这个就毫无疑问都是大家可能都耳熟能详，也都知道这是干什么工作的，也都能理解他为什么能符合我们讲到大联邦自雇移民的这个项目的要求。但是可能还有很多的职业类别呢，大家可能想都没想过啊，甚至可能有的都没听过，但是它也能够符合我们联邦自雇移民的这个。 呃，项目的对职业方面的这个要求，我们来看一下。那么第一个类别呢，就是博物馆的管理员、图书的管理员、档案管理员啊，这三个类别可能比较少见。那么同时呢，包括图书馆、档案馆的技师啊，以及博物馆与画廊的技术职业。那么什么叫博物馆与画廊的技术职业呢？他们是负责归类展品和艺术品、构建和安装展示陈列、恢复维护和储存藏品。 并且呢，支持其他策展和收藏的活动的人员啊，那么，呃，进入到这个影视行业，那么除了这个电影导演啊、编编剧啊、制片人啊，这个毫无疑问是属于我们联邦自雇移民的这个职业的类别以外，广电技师啊、多媒体的技师，他们也是属于的。什么叫广电技师呢？他们是负责安装、测试和维修用于记录和发射这个。 直播电视节目的设备以及生成用于网络传播的流媒体啊，这个也属于。那么多媒体技师呢？他们是操作设备来记录、混合和编辑声音、音乐和磁带等，用于制作电影、电视、产播节目、视频剪辑、记录和现场活动等等。那么除了这些这个职业以外呢？比方说在影影视行业里面还有什么呢？ 服装师、灯光师、道具、照明技师、化妆师、布景、特效、机械师、舞台电器师等等，他们都属于我们联邦自雇移民的范畴。那么还有摄影、升降机操作员啊、灯光助理、制片助理、对白提词、剧本助理、特效助理、聚光灯操作员、放映员等等，这个就非常非常的多啊。基本上就是只要你在这个行业里面靠这个这个混饭吃的，基本上都都会有很有机会。那么还有包括其他的演员，比方说。 马戏演员、魔术师、模特和木偶操作员等等。那么，设计师类别呢？可能也是很多人并不清楚，它也能符合联邦自雇移民的职业，包括图形设计师、室内装修设计师、影剧院设计师、展台陈列设计师、服装设计师、服装和皮草的图案设计师等等。那么，还有的就是工匠和手工艺人，比如艺术花卉师、雕刻师。 玻璃吹制工、蕾丝设计师、铁艺师、陶工、丝网印刷工、银匠、彩色玻璃艺术家、弦乐器工等等等等。那么还有的就是翻译啊。那提到翻译的时候，我可能要提到一个案例。之前有一个非常非常有意思的一个案例，说来自中国的一个翻译，他申请了联邦自雇移民。那么他自称呢，他是给。 呃，我们的国家领导人、国家主席在参加国际会议上面的时候，他是充当这个翻译的这个角色。那我觉得可能这里头就存在另外一个问题，就是我们在大多数的时候呢，碰到的大多数的这个联邦自雇移民的这个申请人呢，有可能能符合申请人的条件的时候呢，大部分呢，因为刚才讲到就是这个呃自雇相关的经验呢有两种，一种是自雇，一种是世界级。那么 通常呢，我们绝大多数人呢都会走这个自顾的这个这个这个方向，而不会把自己努力去往世界级上去靠，因为。 说句实在话，反正到现在我没有碰到过真正让我觉得是世界级的。什么叫世界级的？比方说你作为一个运动员，你你在奥运会上你拿了奖牌，你当然是世界级的，这个毫无疑问。你不要说你在奥运会上拿了奖牌，你只要能参加奥运会，你就属于世界级。但我到现在为止，我我不觉得有 <laughs> 任何一个奥运会的这个运动员可以可以来找到我说，哎，聊一聊能不能够做联邦自雇移民，是吧？所以大部分的时候呢，我们都是会呃为了避免风险，因为对于。 这个什么叫世界级的这个认定呢？它是一个很复杂的一个一个概念，我们也要去这个参考这个联邦的这个呃判例啊，来来来来来去一点一点的抽丝剥茧的来搞清楚这个这个到底它它在它的这个领域里面。那比方说之前我们听到过一个例子，比方说这个相声表演艺术是中国的一种特有的表演艺术，那你说？ 中国的顶级的相声表演艺术家，是不是就是世界级的相声表演艺术家？那当然，毫无疑问，我觉得应该是因为你除了中国以外，没有其他国家有这个表演艺术形式，是吧？ <laughs> 所以，在中国的顶级的这个呃相声表演艺术家，那他，我认为他完全是可以走这个世界级的这个路线，对吧？但是你说像。 这个可能没有那么出名，不是顶级的，是那个认知度没有那么高的、知名度没有那么高的相声演员，他能不能走世界级呢？这个就非常的有疑问啊。我们不能武断的说他就不能走，但我们也不能轻而易举的说他就是能走。所以这个是需要一个非常非常重要的一个认定。那之前的这个这个翻译的这个案例呢，这个申请人呢，他可能就是觉得自己是给国家领导人来做充当翻译的这个工作的，他可能就是想要靠这个。 世界级的这个角度，因为他显然不是自雇，是吧？因为这个这个中国的国家的这个这领导人的这个翻译，他不会说，哎，我外包给你签个合同工，那么这种才叫自雇嘛？那么他肯定不是这种型，他肯定是属于这个国家的正式的体制内的一个员工。那么所以他可能就是靠这个世界级的这个路线来走。但是很遗憾，那么你给中国的国家领导人充当翻译这个事情本身，是不是就能说明你是一个世界级的翻译水平的呢？ 我我不知道 <laughs> 这个问题，可能我我们得去仔细的去研究一下。但是我觉得可能是要打一个非常非常大的一个问号啊！道理很简单，如果你说你给这个中国的国家领导人去做翻译，你就是一个世界级的这个翻译家。那么，那么如果说你给这个诺贝尔奖获获奖作品的文学作品，你你进行了翻译，那么你这个能不能说明你是一个世界级的这个翻译水平呢？是吧？是是不是一个世界级的翻译活动呢？ 这个我们都要去详细再琢磨琢磨，这个可能是悬念是非常非常大的。那么，anyway，最后这个案例呢，它被拒掉了，为什么呢？它最后呃引用的不是这个要件，引用的是另外一个要件，就是认为他没有足够的能力在加拿大实现自雇活动，因为他没有提供。 他怎么样啊？基于我刚才说的，我们的证据标准，more likely than not，他没有让移民官满意。他怎么样能够在加拿大继续开展他的这个自雇的事业？为什么呢？道理很简单，因为加拿大呢，对于翻译呢是有证书认证体系的。就是说，如果你是一个翻译，你你你要靠给别人提供翻译的服务来收费，那么你必须要有证书，要有这个 certificate，要有 qualification 啊，要有资质证书，你才能做这个事儿。而他作为一个外国人，他没有。 拿到这个证书，他也没有在申请里面没有讲他怎么样打算怎么样能拿到这个证，他也没有让移民官满意，他有能力能够获得这样的一个证书，这是一个很很很基本的一个要求。所以这个案子最后他败了，然后搞到这个联邦法院做司法复，搞到联邦法院做司法复议，最后也也也败了，也被驳回了。那么，所以这是我关于翻译要讲的一个一个一个具体的案例啊。 那么，除了翻译以外呢，还有很多啊，比方说娱乐运动与健身项目的培训师、教练或者是负责人啊，包括什么呢？包括健身教练、野营指导、自行车教练、滑雪教练、游泳教练、救生员、运动与娱乐项目的搜救队员、滑雪巡逻队员等等，这些职业可能我日常生活当中还都没有直接的接触过，所以。 我把这些这些比较比较冷门的这个职业专门的拿出来提一遍，那么可能大家就会有一个印象。其实，单独从这个职业的角度来讲，从相关经验的角度来讲，其实能符合联邦自雇移民的这个申请人还是非常非常多的。那么，呃，这里头就有几个误区。刚才我我我讲了一个关于这个商业计划书的问题。那么实际上在刚才讲的那个。 呃，翻译啊，就是给中国国家领导人充当翻译的这个申请人，他被拒了的这个案子当中呢，其实呃，移民官在打算拒他的时候，给他发过一个预拒信，就是希望他能够提供一个商业计划书，来说明他打算怎么样在加拿大开展他的自雇的事业啊。那么，但是呢，这个申请人我不知道为什么，他可能是跟这个他的移民顾问没没沟通好，还是他的律师没沟通好啊？那位他。 他拒绝了啊，他不愿意给这个移民部提供商业计划书。他说：“我不需要给你提供商业计划书。”那么，所以这就是一个商业计划书，这个这个在加拿大联邦自雇移民的这个项目当中的扮演的一个角色。那么，第一个问题是，加拿大联邦自雇移民是不是必须要提供商业计划书？答案是否定的啊。那么，加拿大联邦自雇移民呢，它区别于普通的投资创业移民的区别就在于呢？ 它并不要求你一定要创办一个 business，当然你可能从自雇的角度，你也是一个 business，但是但是这个 business 跟那个投资创业移民的 business 是两个概念。投资创业移民的那个 business，那个生意呢，它往往都有就业的要求，比方说你要解决至少一个或者是两个加拿大人的就业的问题，所以你一定要雇人，你一定要请人。 但是自雇移民是没有这个要求的，你不需要给加拿大创造就业机会，你只需要不占用加拿大的劳动力市场就可以了。换句话说就是说，你只要来了，你不要去找工作，你不要去占用别人的饭碗，你你你要自己给自己创造一个饭碗，但是呢，你也不需要给别人创造饭碗，你只需要自己给自己创造一个饭碗，自己够吃就行了。所以商业计划书不是必须的，在加拿大联邦自雇移民里面，但是呢。 是不是说你一定就不用提供呢？不是。那么，如果移民官他认为你在你的申请里面并没有清清楚楚地讲明白，基于 prob balance of probabilities more likely than not 的这个证据标准啊，你更有可能能够在加拿大实现你的自雇生意的时候，他可能就会要求你，哎，你要不要提供一下你的商业计划书？你你告诉我你是打算怎怎具体怎么样能够？ 能够能够计划在加拿大能够开展你的这个这个这个自雇自雇生意的自雇计划的啊，那么这个时候如果说你还是不提供，那么很显然你可能就达不到那样的一个证据标准，那你等待你的可能就是一个拒签啊。这是关于商业计划书的一个理解上的，误区，并不是说像像有的同行，像像我们有的同行一样，他可能在他的这个讲座里面会讲到说，哎，你每一个。 联邦自雇移民的申请人都必须要写商业计划书，商业计划书很复杂，哒哒哒哒哒一大堆，绝对不是这样的啊。那么还有一个就是误区，那么可能这个同行呢也在会会说这个这个为什么联邦自雇移民的要求它非常非常高啊？它除了要写商业计划书以外，它还要要求这个人呢，你不但你有一门手艺，就像我刚才说的，我们都是靠手艺吃饭的，你还要有运营和营销的技能。 其实这个呢，我觉得呢，呃，可能有那么一定的道理啊，一部分是正确的，但其实也不完全对，不是说你每一个这个，这个这个这个人，你比方说中国的国国家运动员，你能够在奥运会上拿个奖牌，你还需要你有运营和营销能力吗？不需要，是吧？自然会有很多的广告公司、广告的厂家来找到你来做广告代言人，你只需要有一个经纪人就可以了。而经纪人这个东西呢，不但在西方发达国家是很普遍的一个职业，现在在中国啊，像北京、上海一些一线城市。 这个这个行业，它也慢慢也也还是比较比较普遍的一个一个一个情况。像我认识的一些这个艺术家，他们在上海进行这个商业演演出活动的时候，都是通过经纪公司、经纪人来来来来来操作的。所以，你是不是这个申请人一定要具备很很很高超的这个运运营和营销技能， <laughs> 像像我一样还要自己在这里拍视频，一定要要搞得这么花里胡哨呢？未必啊，未必。那么。 实际上呢，就是很很多这个同行，他之所以黑这个加拿大联邦自雇移民项目，说它这个是个坑的一个很很主要的一个逻辑是什么呢？他说，这个就是我我我刚才在在一开始提到的。那么加拿大联邦自雇移民和加拿大创业移民 SUV 啊，这两个项目合在一起，加拿大每年从全球来的申请人大概应该是批准的申请人，大概就是几百个啊，有的时候可能四四五百，有的时候六七百，但是不超过一千。 然后呢，这是全世界两个项目加在一起。那么单单到了这个联邦自雇移民的这个上面，可能一年只有个两三百啊，两三百个是个什么？那么来自中国的申请人能有又能有多少？可能十分之一，可能二三十，是吧？他基基于这个基于这样的一个分析，那么他说这个这个门槛呢，加拿大联邦自雇移民的门槛是非常非常高的啊，高不可攀的。你一定要是人中龙龙凤，或者是你一定要是非常非常牛的大腕儿，你才能够申请。其实完全不是这个概念啊。那么。 为什么这么说呢？这里面呢，我来给大家讲几讲一些案例啊。实际上，我在加拿大的日常生活当中呢，我经常会碰到这个通过加这个加拿大联邦自国移民来的，呃，来来来自中国的这个这个移民的信这个这个申请人啊，他们已经成功的通过了这个加拿大联邦自国移民的这个项目，来到了加拿大定居了。那么，举个很简单的例子，我之前在在加拿大买这个买这个房子的时候啊，买房子找的这个地产经纪，他本身呢。 就是很多年以前通过联邦自雇移民这个项目来到加拿大的。呃，加拿大联邦自雇移民这个项目的历史是非常非常悠久的，因为它的目的是通是通过吸引全世界的这个文化、艺术、这个体育领域的这个非常优秀的、杰出的人才，是吧，来给加拿大做出贡献。那么，这个地产经济呢，他之前在国内呢是做运动员的出身啊，做运动员的。 那么他通过运动员的方式来到了加拿大，通过联邦自雇移民的方式。那么来到加拿大之后，他首先刚开始的时候呢，他做过这个呃教练啊，他教这个小朋友们学习这个自卫防身术，或者是学习一些散打格斗的技巧。那么在教了若干年之后，他发现这个其实可能在这边的这个培训的这个理念。 概念和体系和和国内的差别非常非常的大，所以他觉得他这一套的技能呢，可能并不是呃非常的受有受众。那么他后来他就改行又去做了这个驾驶教练啊，他开始教大家开车啊，也是也是也是教教教人嘛，也是有有共同的一个技能的特征。那么他就开始教大家开车，那么教大家开车开了教了教了教了很多年之后呢，他就发现哎做地产经济非常好，做地做地产经济非常赚钱，而且他也觉得很有意思。 啊，所以他后来就改行做了地产经济。他做地产经济到现在已经做了十几年，非常非常的出色的一个地产经济啊。我呢也从他身上学到了很多这个关于做人的很多的道理，所以我觉得这个是一个非常好的例子。那么另外还有一个案例呢，就是呃。 帮我拍摄我的职业照啊，我的职业照。如果大家上我的这个网站，在关于我们的那个页面下，呢，可以看到我的一那个两两两两三张不同角度的这个职业的照片。其实帮我拍摄我的职业照的这个摄影师啊，他也是呃前一段时间呃通过这个加拿大联邦自雇移民啊来到加拿大的。那么他之前呢是在北京呃有一家开过一家照相馆，他本身也是一个专业的摄影师。 那么他通过这个来了之后，他现在在大温哥华地区呢也有呃两家照相馆啊，所以这个其实是非常非常常见的一些一些一些一些案例。那么除了这些案例呢，还有之前比方说，呃，有一个上海的交响乐团的这个管乐手啊，一个音乐家，他呢就通过联邦自雇移民已经成功的申请了。那么在他申请的全过程当中，我跟他提供了非常非常多的建议啊。那么这个也是一个非常非常。 常见的一个一个一个一个案例。那么，呃，我做了这么长时间之后，那么其实接触了很多人来跟我做咨询啊，做咨询的比较多，真正做申请的人很少。那么，比方说像之前有朋友介绍的，他的亲戚在国内是电影导演，还有的是电影制片人。呃，导演呢好像就有两三个，制片人有一个。那么，呃，包括还有上海申花队的球员啊，然后以及珠宝首饰设计师啊，插画师。 啊，运动员等等，其实非常非常多啊。他们我觉得其实都能够至少在那三个要件里面都能够符合第一个要件，就是具备相关的经验。但是另外的两个要件能不能符合这个不好说，因为我刚才说的它是一个向前看的一个东西，我们必须要坐下来详细沟通，然后甚至说开始操作，然后再一步一步才能解决这个问题，是吧？所以这些很多人，我认为他们都至少符合第一个要件了。可是。 他们并不真的想要移民加拿大，这是这也是我我之前在视频里面提到的，就是，呃，来来找我咨询的人有一个很大的一个特点，就是如果我我是免费给大家开放给大家咨询的话呢，超过百分之九十的人，他们咨询完了就完了啊， <laughs> 什么什么都没有，所以这个就我就觉得这个时间花费的特别的没有意义，是吧？所以这些人尤尤其是像我刚才提到的电影的导演和制片人。 他们找我咨询完了之后，他们就没有消息了。为什么呢？道理很其实很简单，这个我也很清楚，我也能理解。就是说，他们在国内，他们是做电影导演、做制片人。其实，如果他们的电影还不错的话，比较成功的话，因为大家知道现在国产电影越来越好了，越来越越越越越卖的越越越越越卖座，他们的收入也不错。那么，他们如果到了加拿大来，他们能做什么呢？这其实是一个很大很大的问题。就是说。 像刚才我刚才讲的那个，呃，从中国来的时候他是运动员，他后来几次的职业转型，他现在觉得那那因为每个人的每个人的想法不一样，有的人去觉得说我我做什么其实我并不重要，我并不觉得说我在这边做房产经济就是低人一等，实际上这边做房产经济是一个非常非常好的职业，但是跟国内的房地产中介完全是两个概念。 但是有的人可能就觉得说，我在国内是个电影导演，我是大牌儿，我是大腕儿，是吧？这个我我怎么能放下我的身段到到加拿大来，我做一个地产经济？这个不 OK 是吧？这个不可能。那么可能很多人很多人他考虑的是，我我我到了加拿大来，我还能做继续做一个电影导演吗？坦白讲，我认为可能国内的电影导演都到了加拿大来继续做电影导演的可能性不能说没有，但是我认为可能难度会比国内大很多啊，包括制片人啊等等等都会大很多，因为。 呃，这这个联邦自雇这个这个项目的一个特特点，就是自雇人士有一个特点，就是文化艺术领域的这个申请人，他往往是扎根于他的这个一个一个一个市场，一个本国的一个市场。比方说，像我刚才提到的这个相声表演艺术家，你说中国的顶级的相声表演艺术家，比方说德云社在北京啊，他们的演出场场爆满，是吧？可是你说，如果让他们的德云社不要说开在 萨斯卡通这样的一个冷门的地方，就是开在温哥华、开在列治文、开在一个华人非常集中的一个地方，它能够做到场场爆满吗？我我我觉得可能未必，是吧？不一定能做到场场爆满。所以，这个其实作为文化艺术领域的他们的申请人呢，我认为符合条件的人呢，其实并不少，但是他们主观上真的愿意来到加拿大的人呢，并不多。所以，这个才是我。 的观点里面认为，为什么每年加拿大来自于全世界各地的这个申请人的数量非常非常少的一个根本性的一个原因，当然，也有一些非常顶级的这个这个世界级的这个，比方说像我刚才说的奥运会的金牌得主。 可是加拿大这么多年，我也很少见有哪个国家的奥运会的金牌得主通过这种方式移民到加拿大来，可能他更多的还是选择去美国，是吧？所以这可能是加拿大在国际上面的一个，也是一个市场定位的一个问题。所以从这个角度来讲呢，说这个每年从中国来的加拿大联邦自雇移民的申请人很少，就能够说明这个移民项目的门槛很高，我觉得这个逻辑其实是不太成立的哈。有很多的事实的情况，那么。 刚才我提到的，比方说这个这个找我做咨询的申请人，除了这个这个申花队的球员以外，还有甚至来自于加拿大、的来自于这个这个非洲的这个加拿的一个球员，他跟我在 Facebook 上用英语，然后跟我做了一个基本的沟通。我觉得他也可能有机会，但是他也说他其实，呃，也 <laughs> 并不想要来加拿大，因为他他对加拿大的这个足球的环境也并不是很了解，可能对他来说比较陌生，对吧？所以这个其实就是在我的咨询当中里面。 其实可能十个找我来咨询的人，至少有八个，他这三个要件里面至少第一个要件是符合的。那么后面两个要件能不能符符合？我说这个其实是要靠我们坐下来，然后开始做进一步的深入的沟通和探讨，然后一起来构思，看看有没有机会。我觉得都是很有机会的。 那么，当然，当然，在这里呢，我也要讲，并不是人人都能够符合相关的这个自雇经验。那我也举几个几个我咨询当中的一些例子，我认为他是不符合自雇经验的。那么，其中有一个这个这个咨询的这个这个客户呢，他来找我咨询说，他的本职工作他是在国内的一家报社做编辑的，他是打工的啊，但是呢，他业余呢，他是在一个培训班里面教学生弹钢琴的。 他本身呢是这个英国这个皇家音乐音乐家协会的这个这个有会员的这个这个资质，他的钢琴的水平非常的高，所以呢他在业余时间呢是在培训班里教学生弹钢琴。那我在跟他做咨询的时候呢，我帮他分析了一下，首先他在报社做编辑啊，第一他不是世界级的，第二他是打工的，不是自雇。那么做报社编辑的这个正职是不符合这个自雇的这个经验的。 那么他在业余时间在培训班教学生弹钢琴，我就问了他几个问题。我说：“你在教学生弹钢琴的时候，学生付给你的学费是付给你的，付直接付付到你的口袋里，还是付给培训班？然后培训班给你发的是工资，或者是课时费？”啊，他说是发到培训班的，培训班给他付的是课时费。那么，那么，那么这是第一第一点。那么就是。 他并不是直接向学生收费的这样的一个直接的关系。那么第二点呢，就是那我问他，那你在几个培训班里教学生啊？你是固定在某一个培训班里教学生，还是你是在很多的培训班里教学生？他说他就固定在一个培训班教学生。那这里头就就就就就很明显了。那么他的他的风险非常非常的大，他的疑问非常非常的多。那么第一点呢？ 他什么叫自雇？如果我是一个这个钢琴老师，那么最简单的自雇的形式就是我直接教学生，没有培训班的什么事儿，是吧？学生直接把学费付给我，付到我的口袋里，我直接教学生，这是一个很标准的一个自雇的形式，这是第一点，它并不是这样的一个形式。第二点呢，就是说，那是不是我可不我就不可以通过培训班教学生？当然你也可以，但是问题是你只是固定的在一个培训班里教学生。 并不是在很多个培训班儿里教学生，这说明什么问题？这说明你可能更多的是一个兼职的雇佣的关系，而不是一个自雇的关系。而且呢，这个培训班是固定的给你一一一一个费用，这个费用的多少和你带学生上课的多少呢，可能没有那么直接的关系。比方说，你教十个学生也是这么多钱，你教八个学生还是这么多钱。这是第二个，在于对于他的自雇的经验的认定，就会非常有有有疑问。那么第三点呢，就是说。 他在业余的时间教学生弹钢琴，他每个礼拜能工作多少个小时用于教钢琴呢？显然很有限啊。呃，满打满算，如果他周六周日两天每天工作六小时，周末两天也就是十二个小时。实际上，我认为他远远达不到这个水平。那么，这里头又牵扯到另外一个自自自雇经验的这个这个近相关经验的认定的一个问题了，就是说什么叫做自雇经验？就像我刚才提到的那个申请人，比方说他他半年的时间。 在做这个呃文艺演出，在酒吧里驻唱或者演奏，然后半年的时间去送外卖、去送快递。那么对比一下，如果说这个人他一年里头他就工作半年啊，他他就忘记工作半年，他剩下的半年他不工作，他没有任何的收入。但是呢，他工作的这半年的收入足以 cover 他全年的生活费，足以让他养家糊口。那么他剩下的半年是休息，因为有的文化。 体育的活动的特征就是这样的一个特征，是吧？那么它算不算一年的一个自雇活动呢？我认为这个非常有可能算啊，我不能肯定的说，因为我可能还要再去做相关的检索和确认，去做相关的功课，才能最后给出一个更更负责任的结论。但是我认为这种情况下，它就非常有可能算。那么实际上，因为为什么呢？因为加拿大联邦自雇移民的这个要求是说，申请人通过这个项目来到加拿大之后，他能够。 在加拿大实现自雇，实现自雇，从而实现经济上的自立。那么，如那么像这个这个客户呢，他业余时间弹教教人弹钢琴，他也有一定的收入，但是这个收入在他的整体的收入当中的比例呢，占比非常小，可能百分之十啊，百分之二十。那么问题来了，如果他没有报社编辑的 正直，他光靠现在在业余时间教钢琴的收入能够养家糊口吗？显然是不能，是吧？那么你在你的中国，你都尚且不能够通过，假如说你这个是一个是一个符合要求的自雇活动，你尚且都不能够通过你的自雇活动养活你自己，你尚且都不能够实现经济上的自立，你怎么能让移民官相信你呢？到了加拿大来，你能够通过你这个这个自雇活动能够能够自立呢？ 这个显然就达不到一个 more likely than not 的一个证据标准，是吧？所以基于这三点，那么我很明确的告诉他，我我不觉得你能够符合这个加拿大联邦自雇移民的这个要求。当然，是不是就完全没机会？当然也不是完全没机会。当然，你可以现在从现在开始调整，比方说你把你的报社编辑的工作辞掉，然后你在这个培训班教学生弹钢琴的时候，你跟学生发发发发展发展一些这个。 这个私私私人的关系，然后让这个学生家长帮你推荐别的学生家长，跟你直接发生这个金钱的往来，然后你直接教学生，然后慢慢慢慢慢慢把你这个经验转变成你的自雇的经验，然后你通过两年，并且这两年里面你靠你的自雇的这个教钢琴的这个收入可以 cover 你的养家糊口的生活费，那么在那那到了那个时候，那么你就可以说你来你来申请去加拿大联邦自雇移民这个就没问题，对吧？但是。 但是他能不能这样做，就取决于他自己的一个衡量、一个安排，是吧？那么，另外还有一个案例，是一个来自上海的一个一个客户，他来咨询。那么，他呢是开了一家晚托班儿啊，就是上海的小学生。那么放学了之后很早，那么父母也没办法带，怎么办？就送到他那儿去。他呢从学校接回来，在他那儿，他帮大家照顾孩子。但是照顾孩子的时候，他不是不是没事干，他他他不是不是什么都不做，他是教这些孩子学画画。 所以他说呢，他是一个这个美术老师啊，然后他来问我，美术老师可不可以申请联邦自格移民？那么我呢，同时呢也帮他分析了一下，我的结论呢也不太行，为什么呢？第一，他是这个晚托班的负责人，而不是一个具体的美术老师，实际上他的老师有好几个啊。那么我就问他，我说那你每个月你用于上课的时间大概有多少？ 他说很少，他说他现在主要做经营管理，他每个月上课可能就上个一两节、两三节，可能有的时候补个补个漏啊。那么第一，所以他更多的呢，他是属于一个经营管理性的一个岗位，所以他更适合做投资创业移民，如果他愿意的话。那么这是第一点，第二点呢，就是说他教孩子学画画这个活动啊。 是不是能归在刚才我们说的文化创意的这个文化体育的这个领域的这个这个职业呢？未必啊，可能有的人说，哎，我我我我我是我是我是教教教教学生画画的，像我刚才提到的那个上海交响乐团的管乐手，他。 其实他的正职呢，我们没有走这个，我没有建议他走这个世界级的这个路线，因为我觉得这个风险非常非常大。我们还是走的自雇的路线，因为他确实是除了在这个交响乐团的正职以外，他还有业余时间带学生啊，教教学生这个这个这个这个吹奏管乐啊这样的一个工作。那么后来我们通过主张这样的一个一个一个主要以以教学生为主的这样的一个工作内容，然后得到了认可，那么也得到了批准。 所以，那么刚才有人说，就是说，哎，那为什么我我要是在晚托班教画画，它就不一定属于自雇，而你这个教学生这个学这个学乐器，它就属于呢？这里就有一个区别。那么实际上就是说，这个在加拿大的刚才说的这个职业分类里面呢，它有一个分类叫做小学教师或者是中学教师。那么这个小学教师和中学教师里面，它也包括呃音乐老师啊、美术老师啊、体育老师啊等等。那么 这些岗位呢，它其实是属于教育类的岗位，而不是属于文化和体育类的岗位，不是属于这个特定的经济活动的领域。那么从这个角度上来讲呢，这个会有一些区别。而刚才说的那个管乐手呢，他除了教这个。 呃，孩子，这个、这个、这个学习管乐以外呢，他自己有的时候还承接一些商业演出啊。有些现在有一些很大大牌的公司做广告活动、做宣传活动，也会请一些音乐家来现场演奏。他也会参加一些这样的一些一些演出。他自己还有出一些书啊，包括有出一些音像制品。所以从这个角度来讲，他是一个非常丰富的一个音乐家啊。他属于文化这个领域的活动。而刚才说的，如果你只是单纯的教小孩子画画这一点啊。 可能非常有可能啊啊，more likely than not，你并不能够被认定为是一个符合要求的这个相关的经验。那么我们讲完了这个什么叫做相关的经验，也讲完了这个什么叫做特定的经济领域的活动以后呢，我们来看一下什么叫做杰出的贡献啊。这个杰出的贡献是一个非常不具体、不明确的一种一种一种一种一种形容，是吧？也是。 同行里面很多人对这个项目进行非议，说它是个是个坑的一个一个出发点，一个一个一个一个基础啊。那我们来看一看这个，因为很多人同行就会说，这个联邦自雇的这个移民官啊，有非常非常大的裁量权，他认为你是杰出你就杰出，他认为你不杰出你就不杰出。了， <laughs> 实际上是不是真的是这样呢？我们来看一下事实。那么根据移民部的操作手册 O B O P 八啊。 呃，第十一点四这一段啊，那么自雇类别的这个联邦自雇移民的这个类别呢，是用来丰富加拿大的文化和体育的啊。那么，比如说一个去小镇上的音乐老师啊，他就可以被认为是在当地水平上做出一个杰出的贡献。那么，同样的一个自由撰稿的这个。 记者啊，新闻记者，那么他呢，能够给加拿大的出版业也能够做出相应的贡献，也能够达到这个标准。那么，总而言之呢，这个杰出的贡献呢，是留给移民官的自由裁量权。但是，这个自由裁量权不是用来把一些合格的自雇人士啊，并且呢，他们是非常认真的，然后出于真心实意的来申请啊，并不是把这些人呃。 这个关在门外面的啊，这个定义的结论呢，这个定义的目的呢，是用来把一些 frivolous 的申请呢排除在外。那么，什么叫做 frivolous？我专门查了一下，这个这个英文的翻译就是 not serious，就是不严肃、不认真的申请人。那么，呃。 这中文的直直接的翻译呢，有有轻浮的、轻佻的啊， <laughs> 所以这个就是，比如说啊，有的有的申请人他觉得说，哎，我可能也算是自雇人士，然后呢，这个看起来挺容易的，然后我呢就随便搞搞申请，然后投一个看看，然后万一中了呢，万一过了呢，我可能就考虑考虑，万一不过我也无所谓，是吧？那么对于这一类的申请人，对不起。 那么，签证移民官呢，他就可以用这个裁量权把你排除在外。当然，很显然，因为你其实对这个事情也不认真，我相信移民官把你拒了之后，你也不会去申请进一步的司法复议，对吧？因为你还要再请律师花律师费，因为你可能自己做申请的时候你都愿意 DIY，你也不愿意找专业人员，不愿意花那个钱，所以你你本来就不是一个很很很真心实意要来加拿大进行那个永申请永居啊，要要要准备到加拿大来定居的一个人士啊，所以这些人呢，对不起。 你就会直接被移民官用这个自由裁量权把你排除在外了啊！但是呢，刚才也提到了，我们从一开始的时候，我们也讲了，移民法的根本目的就是要要通过自雇这个类别的申请人来丰富和加强这个加拿大的文化和体育的生活，是吧？所以这个其实是非常非常重要的。那你想想看，如果一一个移民官滥用自己的自由裁量权，把一些非常杰出的人士非常。 真心实意想来加拿大定居，并且能够给加拿大做出贡献的人给拒了，那么你想想看，一个能够敢于违反移民法根本的法定任务的移民官，他的下场会有什么好事儿吗？ <laughs> 我所以这个也是我在证据标准的那个讲座里面提到的，证明你自己符合要求的举证责任在申请人，但是如果移民官要拒你。 证明他拒你的理由是合理的的责任在移民官啊，如果他很随意的把你给拒掉了，并且没有给出充分的理由，那么你当然可以通过司法复议把它搬回来，是吧？所以，我相信通过这样的一个讲解，大家就能够明白这个。 移民官的自由裁量权到底有多大？这个自由裁量权的目的是干什么？他应该怎么样去使用他的这个自由裁量权？那么这里我再补充一点呢，刚才说的这个 frivolous 申请人，不严肃的申请人，轻浮的、轻佻的申请人，呃，这个这个这说的也比较抽象，怎么样来具体来理解呢？我来给大家放两幅这个照片啊，这个就是我之前提到的上海的这个交响乐团的管乐手，他在提交这个自雇移民申请的时候准备的申请的材料，我们拍了两张照片，大家可以看一下。 啊，他做了非常非常的扎实的厚厚的这个申请的材料啊，因为刚才说了，你为了在那样的一个证据标准的基础上，你为了证明那三个要件啊，你其实是需要非常非常充实的、充分的这个证明的材料来证明你的这个相关的东西。当移民官，你想想看，当移民官看到这样的一份组织非常的精精良，然后非常的充分、厚厚又厚又重的一大叠的申请的材料的时候，移民官还会认为你是一个。 不认真、不严肃、轻浮、轻佻的申请人吗？显然是不会的。但是如果说你申请完了就薄薄几张纸，然后除了表格之外，基本上基本上什么都没有，那你基本上肯定是会被拒的，是吧？这样，这个这个就是刚才对这个这个不严肃、不认真的这个一个补充啊。那么讲完了这个杰出贡献的这个要件之后呢，我们再来看一下。那么实际上呢？ 呃，联邦自雇移民呢，除了刚才符合刚才的三个要件之外呢，它还有一个打分表啊，您还要符合打分表的这个分数，您才能够提交申请。我们来看一下打分表的具体情况。那么实际上这个打分表呢，它也是通过 LPR 的法律的形式来规定了。但是我们为了简便起见，我们就直接把这个打分的项目啊，大概其这样列了一下。那么总共有五个呃打分的指标。那么学历呃相关的经验。 然后年龄，然后语言，然后第五个是适应性。在适应性这个指标里面呢，又分为三个小的方面。第一个呢是配偶的学历，第二个呢是加拿大工作或者是学习的经历，第三个呢是在加拿大是不是有亲戚。那么这五个打分项呢，所有可能的最高的分数，满分呢总共是一百分。 但是及格线呢不是六十，而是三十五啊，非常非常的低。这也是为什么我们在做联邦自自雇这个移民的这个项目的客户咨询的过程当中，很少说，哎，我先来给你打个分儿，因为通常，呃，不出意外的话，基本上你的分都会远远超出这个这个这个这个及格线三十五分，而且这个三十五分呢，若干年来都没有变。其实这也是一个很好的反证。 能够证明为什么我们说联邦自雇移民这个项目的门槛其实并不是特别高的一个原因，因为大家想想看，如果说每年申请的人很多，然后呢要靠这个门拔高门槛才能才能择优录取的话，那么其实很道理很简单，这么多年过去了，几十年过去了，这个分数早就应该水涨船高。实际上，自从我大概一五年我自己申请移民，我开始看这个联邦自雇移民到现在，至少。 我比较确定的是，这么多年过去了，这三十五分一直都是三十五分，不但不需要你像很多这个技术移民或者是投资创业移民，你先要先入职，然后等捞，这不需要这样，你直接够分了，你就可以直接提交申请。以外呢，同时你也不需要抢名额，不像有很多的这个移民项目，它都需要抢名额，是吧？这才能说明僧多粥少的一个局面。那么联邦自雇移民现在实际上的一个基本面，完全不是僧多粥少的一个概念啊。 那么我们来看一下，在这个五个打分的项目里面呢，你因为你要符合这个联邦自雇移民的这个联邦自雇移民的这个基本的要求，你至少要有两年的相关的经验，这两年的相关经验就能够得到二十分啊。然后同时呢，还有一个年龄分，如果你是在二十一岁到四十九岁的这个范围内的话，你有你就有十分。那我相信，至少我现在碰到的绝大多数的咨询的人、申请的人、客户的人都是。 这个都是在这个年龄范围内，他就能得到十分，这样你就有三十分。同时呢，你还有一个学历分五分儿，啊，高中毕业你就能得到五分儿。那么这三项加起来你就已经够三十五分了，剩下的还有语言，比方说你有雅思成绩或者是没有，或者是适应性，适应性还有配偶的学历。那么配偶如果是有大大学本科的学历，他也有很多加分儿啊，啊，或者是其他的一些加分项。所以我这里就不展开讲了。那么我我想表达的就是。 这个及格线的三十五分是非常非常容易满足的，没有任何的悬念，基本上所有的人都能满足啊。来自中国的申请人，基本上我觉得，呃，所有的人都能够满足。那么，这里头就就就有一个问题啊，这里头就冒出来一个问题，就是说，这个打分项里面有一个指标是语言啊，官方语言，加拿大的官方语言，语言能力，英语或者是法语的语言能力。那么问题来了，如果我的如果我不会英语啊，我能不能够申请加拿大联邦自雇移民呢？ 答案比较复杂，我们来详细来讲一下。那么首先我来讲一下关于语言能力的这个问题呢。第一点是，加拿大的移民法规对于联邦自雇移民的这个 eligibility 这个要求、这个条件的相关的规定里面呢，没有说你必须要有这个雅思几分或者是 CLB 几的语言的成绩你才可以申请，这是第一点。第二点呢，刚才的这个打分表里面虽然有语言的打分项。 你可以通过这个来加分，但是呢，他也没有把这个语言打分这一项列为一个你必须要有这个分儿啊，你如果是零分，你就不能申请，没有啊，没有这样的一个要求。所以从这个角度上来说呢，你完全没有语言的这个成绩，你完全是可以来提交申请的。但是你提交了申请，能不能够通过通过呢？那么刚才说的这三个要件，那么最核心的一个法律上的规定是说。 为了判断移民官为了判断你有没有足够的能力能够在加拿大实现经济上的自立的时候呢，他要评估几个因素啊，像刚才说的这个学历啊、经验呐、年龄啊、适应性啊这些因素，他都需要评估。而语言呢，也是他必须要经过评估的一个因素。换句话说呢，如果你语言是零蛋啊，没有任何的语言的能力。 那么他并不会说，因为你没有语言，我就把你给拒了；你不符合要求，我就把你给拒了。他不会这样做。但是呢，他会说，哎，因为你没有任何的语言能力，如果你没有提供任何的补充的说明的材料或者是证明的材料，那我就不相信你能够在 more likely than not 的这个证据标准的程度之上，你能够来到加拿大通过自雇的方式自给自足实现经济上的自立。我就不相信你。 那么这个就是一个非常合理的一个理由，但是事实上，为了达到在加拿大自给自足、经济上实现自立、实现自雇的这样的一个工作，是不是百分之百就一定要求你要有足够的英语语言的能力呢？完全不是这样，因为我自己就认识很多来加拿大做投资移民的这个朋友，他们来的时候是英语就是零蛋。比方说，我有一个朋友，那么他跟其他的几个朋友，三三三三个股东一起合伙开了一家 daycare，一家幼儿园。 那么他们作为其中的一个股东，他们是没有任何的这个语言能力的。但是呢，他们另外有一个股东的这个孩子，他已经在加拿大读完书，已经考到了相关的这个幼儿教育的这个执照证书。那么他有非常好的语言的能力，所以幼儿园的日常的管理，非常跟语言有关系的东西，都是他在去去处理。那么他们的这个生意目前运营的非常非常好，他也借由这样的一个生意，成功的解除了投资移民的这个条件啊。那么。 这个是非常非常成功的一个案例。事实上，尤其是现在在在在在温哥华这边，那么华语的这个基础非常非常的广泛。那么有很多这个自雇的人士，比方说像我儿子现在去参加一个这个足球的这个训练班儿，那个训练班儿的那个教练也是一个华人的一个教练。那他这个训练班都是华人的孩子啊。他我觉得他这个训练班开的也蛮好，我们也也蛮开心，是吧？所以他完全有可能啊。 不需要语言的能力，也能够证明自己可以达到在加拿大自立的目的。当然，毫无疑问，如果你有，如果你能够达到一定的语言能力，那么这个对你的申请是毫无疑问是非常非常有帮助的。我不是说啊，你明明你可能能考个雅思，甚至是别也不要说是六分了，就五分或者是四分啊，你你明明能考到一个四分五分，但你就是不愿意去考，你你你你心里恐惧，或者是怎么样，你你特别忙，你不愿意去考。 那我我并不是这个意思，你就可以不考，你我们就直接来做申请，然后你我觉得没问题，你就可以过，不是这个意思啊。那么只是说，如果你确确实实没有这个语言的能力，那么。 嗯，那当然退一万步讲来，那你你将来你移民到加拿大来，你在加拿大生活，因为加拿大的官方语言是英语和法语，那你其实还是或多或少要开始学习，是吧？那既然你要开始学习，那那你可以也可以早一点开始学习。所以关于英语学习的这个态度，我觉得是一定要有的。但是只是说你申请的时候，你的英语非常的，呃不太好，比方说你雅思可能连连四分都考不出来，你可能只能考个两分或者三分，那可能就跟没考也也也也也也差别也不是很大。那么是不是说你就？ 不能够来申请联邦自雇移民呢？不是这个意思哈。所以讲到这里呢，大家就可以对这个联邦自雇移民对于这个英语的这个问题，因为这个英语的这个问题也是很多同行用于说这个联邦自雇移民是个坑啊，这 <laughs> 这个这个这个论点的一个支持，但实际上这个支持也不是很成立啊。那么还有的人那个那个有的同行在做在做在做在做讲座的时候呢，讲说你在国内是一个。 运动员是一个球员，足球运动员。然后你到了加拿大呢，你就必须还要做一个足球运动员。如果你说你要在加拿大来开一个足球学校，然后来教孩子们踢球就不行啊。 实际上完全不是这样，因为据我所知，那个温哥华列治文那边就有来自中国的这个足球运动员来了之后，他就是在开足球学校，他就是通过这样的一个计划来申请的加拿大联邦自雇移民的项目啊，这个是完全没有任何问题的。加拿大联邦自雇移民的这个要求里面并没有要求说您在这个中国的时候的具体的职业。 是运动员，然后呢，您到了加拿大之后就必须还要从事运动员这个具体的行当、细分的行当才行，没有这个要求啊。你可以有一定程度上的转换，但是注意，第一个，你到了加拿大的这个转换之后的这个行当呢，必须还是文化体育类的这个行当；第二个呢，你必须要有 more likely than not 的证据来证明、来支撑你的转变能够。 成功是吧？因为你你你道理很简单，你要转变，那么移民官就很很很很有很很有很多合理的理由来质疑你说，哎，那你以前没干过这个，你凭什么让我相信你到了加拿大之后能干这个，并且能靠这个能靠干这个的行当能够养活自己，能够养家糊口，能够自给自足呢？能够在经济上实现自立呢？这其实就是一个这个这个这个比较有难度的问题，是吧？所以，那么今天呢，我我我借这样的一个机会呢，我希望。 呃，在我今天的这样的一个讲解下呢，我能够已经把这个加拿大联邦自雇移民从根儿上清清楚楚、明明白白、正本清源，还原给大家一个加拿大联邦自雇移民的本来的真实的面目啊。但是如果说你看完了我的视频，你觉得哎，我讲的还不错，呃，你很很你很对你很有帮助，那么呃，希希望你来点赞啊。如果说您觉得这个您点赞、订阅和分享啊，如果说你这个。 呃，发现我的这个讲的可能还是有有问题，或者你不同意我的观点，或者说你觉得我讲的有问题，那么欢迎你在我的视频下方留言，我们来进行更进一步的探讨。那么今天的视频就是这样，呃，谢谢大家，我们下期再会。